kilpailuedun ja kilpailukyvyn vertailua varten niin tunnistetaan ensin näitä ominaisuuksia, jotka on tärkeitä siinä liiketoiminnassa. Osa voi olla asiakkailta tulleita tarpeita ja, ja osa on sen bisneksen kannalta tärkeitä juttuja esimerkiksi tuotannon tai, tai muiden seikkojen näkökulmasta. Tässä esimerkiksi on kolme mediayhtiötä ja, ja tunnistettu esimerkiksi, että heidän niin kuin tavoittavuus, eli kuinka paljon – ihmisiä tavoittaa on yksi, yksi tärkeä tekijä. Sitten on erilaiset sisällön määrään liittyviä juttuja. Sitten on se, että tehdäänkö asioita livenä ja, ja esimerkiksi annetaanko kuluttajan itse tuottaa sisältöä. Ja, ja nämä kaikki on sitten arvioitu niin, että annettu pisteistä, pisteitä yhdestä viiteen ja, ja sitten saatu ikään kuin tällaiset kilpailukyky- ja kilpailuetukäyrät, ja tästä aika nopeasti näkee, että jaha, täällä nyt sitten vaikka tämä yksi mediayhtiö, niin, niin on selvästi panostanut tavoittavuuteen ja, ja sisällön määrään ja, ja varsinkin tämmöisten lyhyten sisällön, sisällön määrään. Ja sitten taas toinen mediayhtiö niin on panostanut johonkin eri asiaan. Eli aika helposti tällä pystyy näkemään ja vertailemaan eh, eri konseptien vahvuuksia ja heikkouksia.